ናፈቅ ናፈቅር ያድክለነ መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ውስት ሕይወት ዘበአማን መብልዐ ጽድቅ ዘበአማን ናፈቅርክ ናፈቅርክ ናፍቅ ኦ ማርያም ናፈቅርክ ናፈቅርክ እስመ ለነ መብልአ የጌታችን ግርማ በፍቅር ሰብኳት ተራችን ሆነና ወደን ወደናታል ምልጃዋ አላመንም ታሪክ ተለውጧል ክብሯን ብንመሰክር ሕይወታችን ክብሯል ጠቢባንም ተአምር ያጻፈ ወልዳ ወልድ አምላክን ድንግሉና ኖረች በትውልድ ልቦና በጥልቀት ሰርጻለች እርሷን ላስቀደሙ ብርሃን ሆናለች። ትከሻ ከብዶ ታዘመመ አበዋ ወድሰው አይመስላቸው በቂ ብለዋ ታልፈዋል እጹብ ለክብርኬ በአምሳለ መኑ ናሰማስለኬ ተክለነ መብልአ ጽድቅ ዝበ